Victoria, racontez-moi votre parcours. En 2007, j'ai vendu un appartement et en 2017, je l'ai revendu. Et j'ai plusieurs cas euh, comme ça. C'est quoi les ingrédients de succès, Victoria Alors tout simplement...